jaga adik dalam saku Stay out of line, you know my crew You be just not mine, ku tak tipu She lay on my arm dalam stool You be just now, jaga adik dalam saku Yo, be my crew, my crew. group never cool So for the 20 still keep it cool Watch how we going, coming through Kau mampu tiru sebab itu je yang kau tahu Stay in the land with my crew Out of the frame cause lu bukan crew I want the bigger pictures dalam news Kita bukan kroni cause aku yang choose